اها Yeah, General E featuring Nuno Boy DM خو سبيسيال ديديكاس لكل وحدة قاسي كل وحدة تشوف spéciale dédicace اللي غبنها زمان وضارب عليها ليام جينيرال هاجت الهيشة طارت هاجت امرأة بلا راجل راجلها مسكين مات غير من خدمها تاع البلاط تخدم عادو لي تاما دارو فيها راه ضيار وقالوا راها هشارة شافوها تروح تقر قالو ريحتها بليا بصح والله ما نراها مسكينة نية قالو بلي ريحتها بليا بابا بابا والله راها نية راح يتيمة راح نية وراح يتيمة راح نية راها يتيمة راها نية فوق هذا كل تخدم عصوالية راها تيما راها نية راها تيما راها نية راها تيما راها نية زيد فوق هذا كل تخدم عصوالية ربطت القراية ودخلت دوما خطاها تبعت بنات الجامعة والسهرات كل ليلة تبعت والكرشية حتى راحت حتى راشت امها مسكينة تبكي من قد حتى سوليسيون ولدها صغير سيبون راهو كونداني يا مور دوا ولاد بحرام دخلوه الكهف الظالم الظلام ولا يسرق ولا يظلم ولا يقاسي ولا يشرب كي يروح لمو والله مسكينة تنضر راها تستنى راها تنتظر بالرب العالي عليها يفرج علي محنة في زمان وكنت صغير تعليان باه تختبر الصبر به قوة الإيمان راح يتيمة راح راح نية راح يتيمة راح راح نية ديما راه راه هنية وزيد فوق هذا كل تخدم على الزوالية راه ديما راه راه هنية راه ديما راه راه هنية راه ديما راه راه هنية وزيد فوق هذا كل تخدم على الزوالية